有这样的猫咪，你几点回家？ 就在刚才，我的一只拖鞋又被叼走了。没有在这里，看来也没有在这里。哎。 <laughs> 两只脚上面都是牙齿痕。